Hoy estamos en Ciudad Obispo Angeleli II trabajando en lo que es la construcción de un salón de usos múltiples. Eh, con la filosofía de trabajo que tiene Ingeniería Sin Fronteras, que es trabajar en conjunto con la comunidad, con un proyecto que eh, tenga un impacto eh, en la comunidad y desarrollado junto a la comunidad. Acá se hace alfabetización, se hace apoyo escolar y se hace una copa de leche para los chicos los días que hay un apoyo escolar. Bueno, hay chicos, grupos de chicos que dan apoyo escolar, eh, alfabetización. También está la huerta, que se, enseña, se le enseña a los chicos cómo cuidar las plantas, cómo sacar la verdura de la huerta. Se detectó eh, por parte de ellos en realidad una necesidad de cerrar un espacio este, de uso múltiple. Ya tenemos el apoyo escolar que lo hacían afuera y sufrían mucho los chicos del calor y ya una vez esto cerrado ya se va a poder ser más fácil para nosotros. Vamos a poder controlar bien los chicos y todo eso. Ahora está funcionando bien el tema del salón que estamos haciendo, eh, así que ahora cuando se termine y se habilite bien ya, ya los chicos se les va a dar el, almuerzo acá, todo lo que... Está ya armado el, el, se pueden ver las paredes que ya están bastante avanzadas. Este, para lo que queremos llegar todavía nos, falta, nos falta tiempo y nos faltan recursos todavía, pero vamos a llegar. Así que invitamos a todos los nuevos voluntarios que se quieran sumar, que nos escriban, que se comuniquen con nosotros, porque ya estamos en la búsqueda de nuevos proyectos para continuar con este tipo de actividades.